肉爪说：“Yo，OK OK，好吧，把它开起。好了，只是一个幺九三年的游戏，我也没玩过，不知道好不好玩。但我可以确定的，现在是游戏的声音。要把它关小。” tơn tơn tơn tơn tơn 来到鹿爪的大草原，欢迎 Electric Longboard。来到鹿爪的大草原。哎，这是什么回事？呜，我，我。 怎么玩？有人在叫我。How to play the game？键盘上只能上下左右吗？摇摇摇摇。out。 我打不死的吗？哎呀！发生什么事？ 干！干！哦，哦，哦，哦，我知道了。 我要走近才能敲的啊！哇，好白痴哦！哇， <laughs> 这个图案，我刚刚一瞬间。哈哈。 什么游戏？这是一个地图游戏哦。哦，分叉路。哎，蛮不错的。还好是音乐不恐怖。哇，蜘蛛。 吃哦，我觉得应该是要去正面吧。w h a t happen？还是他？欢迎 Commander Root。 来到鹿爪的大草原，哇！哟哟哟！呀，走开！ 他就玩了什么？我在武器要钱，没钱。 The fuck！这是隐藏门吧，应该。好吧。这会，这这个视觉会让人产生混乱。哦，好难玩呢！我突然间觉得这游戏。 嗯，这陷阱太多了吧？是我走过去才喷的吗？不能过去呀！ fuck，fuck again，fuck again，fuck again，fuck again，fuck again。哦，可以跳的。d a n g 这只是一个沙盒游戏吗？嗯，我被胖子抓了。算他有良心，不让我看。拜拜，这是开始，这是存档吗？哦，what the fuck，干嘛了？ 怎么回事？发生什么了？怎么突然间不行了？好吧，我再玩多两遍，不行就爽。管你的敲声，敲声。 还是一样，fuck，我就不走这边喽，直走。诶，有东西在地上，有钱，哦，好多钱！ 是回血的吗？这是一个很考空间的游戏。 えー 要告诉我游戏就玩玩哦。 太难了吧我的 fuck？他怎么走回来了？哦。 哎。 出去扣血，有这么难吗？好吧，这一次我再试了，我就不玩了，是是整个游戏不玩，耐心有限。哎，这个是怎么回事啊？他就这么爱喷我吗？ 还是说我要跳回来？你看，他有病，还是说其实我本来就不应该走过来？好吧，回去把道具买喽。 个针，这个桶有什么用？啊？变成怎么了？呃，我不懂。 还是不行啊。 错了，钱变多了吗？没有啊。那我拿的针有什么用？好。那我拿了水桶，应该可以破它吧？ 行啊，等不了啊！啊，好难！这这么愉快的声音，这游戏真的很难玩。 条路可以走啦，没有别的路走啦。这掉的太快啦！ 都够了。 Adios. Hey! Hey. Bye. 哎哎哎哎 bye da <laughs> da

欢迎和米拉来到肉爪的大草原。肉爪说：“哇哦！”肉爪说：“好久不见了。” 拉说嗨。 嗯嗯嗯，好，看来，呜，转个圈回来，什么都没有。哦，我还要回去前面去买东西。 这是右边。好了，把所有东西买了，一万的针。现在我们有刀了，也有针。 收拿的钥匙，一点影响都没有。这地图太大了。 去把胖子干掉。 What the fuck？好难打！这种判定我不知道他是怎么算的。 真是必须要买的，还要 fuck，不然的话没办法打死他。哦，开了一条道，但我要回去，因为我有一个门没开。哪个门在哪里？ 还是我记错了，我应该已经开完吧，所有门都。嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。嗯，应该是门全部开了。好吧，直接回去吧。 一关，我希望这个六十五 M 的游戏已经玩完了。 他打到我，打不到他，踩爆你！要打多少只？还有。 好多钱哦！看来一会又要买东西，而且是要买很多。我有三万多了，现在。 等一下，哦，原来他手上有字。What？ 哦，记忆游戏。好吧，我扣血了，我刚刚没注意。是我进来，我先什么都不要动，你要记一下他们的图案。 他不喷东西，我怎么知道他？摇，摇，摇。 欢迎，来到肉爪的大草原。 Bye-bye. Идите. Thank you. 一打丢 欢迎 check my profile 来到鹿爪的大草原 爪说：“这游戏算了。”